Bertakwalah kita kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa dengan mengerja segala perintah dan suruhannya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah akan menjadi sebab dan punca kebaikan yang Allah Taala beri kepada kita di dunia sampai kita boleh masuk ke dalam syurganya yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah Taala berfirman hubungi dengan syurga Allah berfirman uiddat lil muttaqin disediakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa dalam masa yang sama orang yang berime dan beramal soleh mereka juga adalah ahli syurga sebab itulah yang menunjukkan bahawa kebaikan yang ada di dalam kehidupan setiap orang adalah berpunca daripada iman amal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita jangan lupa bahawa Allah mengirim para rasul terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi besar Muhammad sebagai seagung-agung rasul penghulu segala anbiya yang menjadi contoh teladan yang sangat baik Allah Taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah adalah bagi kamu sekalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladai yang sangat baik. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian. Nak baik seseorang manusia adalah berpunca daripada kesedaran. Kesedaran yang timbul daripada lubuk hati yang bersih. Di situlah kalau kita banding seperti gelah ataupun satu bekah pacana yang sedia menerima hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala serta orang itu sendiri sedia untuk buka hati dia dan fikiran dia untuk dia sedar kembali dan menerima perkara-perkara yang baik. Dalam arti maksud yang lain, orang nak jadi baik ni Bukan hanya duduk di Siapa mengajar kepada dia Siapa raya ajarin Kepada dia sahaja Bahkan setiap orang Dia kena sedar diri dia sendiri Untuk menerima kebaikan Dan buai ataupun tahu Perkara-perkara yang tidak baik Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian Cuba kita perhati. Pikir kita. Bubuh dari masa ke semasa. Dahulu. Kemungkinan setengah-setengah hari rakyat katanya 20 tahun dahulu. Pikir dia macam tu. Tapi sekarang pikir dia pasang lain pula. Ni menunjukkan bahawa PKY kita dan pendirian kita berubah dari masa ke semasa. Selama mana kita duk terima kebaikan dan ilmu-ilmu ataupun benda-benda yang boleh membawa kepada hidup kita berubah. Maka selama itulah kita semakin hari semakin patna dalam hidup untuk menuju kepada kebaikan. Allah Ta'ala berfirman Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin Hatta yughayyiru ma bi'anfusihim Sesungguhnya Allah Tidak ubah Mana-mana nasib umat Satu kaum Sehingga kaum itu sendiri mengubah nasib mereka dalam arti katanya walaupun Allah Ta'ala sudah pun takdir sejak daripada azali lagi. Bahawa apa sahaja yang akan berlaku ke atas makhluknya. Sejak daripada awal kejadian sampai ke akhir. Allah Ta'ala takdir belakang dah. Tapi Allah Ta'ala beri lagi peluang ataupun beri masa kepada setiap orang utama sekali manusia ni pilih ikhtiar usaha untuk bekin diri dia keluarga dia dan umah dia ataupun kaum dia sebab itulah apabila kita mari fikir bahawa kesedaran ataupun cit samnek yang setiap orang mesti ada pada diri dia tu sebagai modal untuk dia patna dan beki hidup kalaulah orang hidup tak guna peluang yang Allah Taala bagi hidup di atas muka dunia dah lebih kurang tujuh puluh tahun tapi tak guna okat untuk beki patna maka berarti orang itu adalah orang yang rugi. Sebab itulah Allah Ta'ala firman di dalam sepanok-panok surah di dalam Quran iaitu suratul asr. Tiga ayat. Wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian illa alladhina amanu wa amilu salihat kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr dan orang yang sentiasa wasiat berpesan di antara satu sama lain perkara yang benar maknanya royak benar hak jadinya sacatam di dalam kehidupan dan semua perkara yang boleh menegakkan kesabaran maknanya pakak-pakak pesan supaya hidup ni pakak sobar, pakak tekun, pakak sungguh, pakak usaha menuju kepada kebaikan. Itulah yang dikatakan sebagai cip-cip samnek nampa ความดีทุกประการในวิถีชีวิตของเรา Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebut dalam hal manusia yang rugi dan terutamanya dalam suratul asr Imam Syafi'i sebut katanya kalau sekiranya Allah Ta'ala tak ada waktu turun Quran sebuah kalau sekiranya Allah Ta'ala tak buat turun Quran semua tapi buat turun hanya surah wal asr Imam Syafi'i katanya memadai semua manusia guna surah ni dalam hidup dia tapi guna guna wikno guna wik betul guna wik betul dengan kehendak yang di kehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lah ikhwah yang dikasihi sekalian. Kita kena minta sama dengan Allah Taala supaya Allah cuik hati kita, baiki hati kita. Dalam arti katanya, minta supaya Allah ilham kepada kita perkara-perkara baik. Kalaulah kepada rasul-rasul Allah Taala wi wahyu. Tapi kepada manusia biasa yang sedia menerima kebaikan ni dinamakan ilham sebab itulah nabi ada ajar satu doa kepada kita supaya kita ni Allah taala wi ilham kebaikan dalam hidup bandan mitok jauh daripada kejahatan hati kita nafsu kita satu doa yang nabi ngajar Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi wahai Allah ilhamkanlah kepada aku kecerdik ke aku kebijaksana eh yang ada pada diri aku sebab setiap orang adanya cerdik bijak patu kita minta pula dengan Allah supaya Allah tambahkan lagi ilham kepada kita kebaikan yang boleh bawa hidup kita pergi kepada jalan yang betul wa a'idhni min syarri nafsi dan lindungilah aku daripada kejahatan nafsu aku sebab roliknya nafsu ni lah duduk huang kebaikan kebajikan apa yang kita nak kadang-kadang Hak molek dah. Tapi nafsu kita campur dengan syaitan. Yang mari duk sekat ke Sehingga kadang-kadang hak kita nak buat lolo dah. Tak jadi buat. Hak kita ada peluang dah. Boleh buat dalam hidup kita. Kita pelat okat. Inilah. Ajari Allah dan ajari Nabi. Supaya kita jadi orang yang berubah dari masa ke semasa dan Allah Ta'ala dia nak supaya semua hamba-hamba dia selamat dunia dan akhirat sebab tu Allah Ta'ala mengajar kepada kita doa-doa banyak doa yang ada di dalam Quran dan Nabi juga SAW mengajar supaya kita ni awasi ataupun jaga-jaga hidup kita Jangan siapa ke kita pelat okat di dalam hidup sebab hidup hanya satu kali belaka sore. Tidak akan kembali kali yang kedua di dunia. Maka kita ambillah peluwe peluwe keemasan. peluwe yang baik. Kita boleh royak belaka umur kita berapa sampai ke hari ini. Sebab minggu ini adalah dikira sebagai hujung minggu yang terakhir di dalam bulan 12 tahun 2022 ataupun 2555 Jumaat depan adalah Jumaat yang terakhir di dalam bulan 12 kita akan masuk pula pada tahun baru maka marilah kita pakat sedar hidup kita dan muhasabah banyak-banyak tidak ada siapa yang lebih Meresak ataupun lebih Kesel royak kepada diri kita Kecuali kita sendiri royak kepada diri kita Kalaulah kita dengar Tok Guru mengajar Nak wicakan Duk royak wicakan ilmu tu ilmu ni Tak sama dengan kita royak kepada diri kita sendiri Dengan tak berapa saat, tak berapa patah Kalaulah kita dengar orang mengajar boleh jadi makan masa jeje. Makan masa beberapa hari. Tapi kita royak kepada diri kita tak berapa patuh. Insya-Allah kalau sekiranya benar hak kita royak kepada diri kita tu baik, maka kita akan jadilah orang baik. Tapi kalau sekiranya sebalik pada tu kita royak kepada diri kita nak pergi kepada kejahatan wal iyazu maka seseorang itu akan jadilah orang yang mikir supaya dengan hak dia duk fikir itu dia akan buat seperti mana hak dia mikir itulah yang dikatakan sebagai seorang muslim yang mesti berpendirian ada cuk ye naikkan dalam rong ciwit setiap orang hendaklah bawa diri dia kepada jalan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر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 kena bawa diri kita selamat dunia dan sampai ke akhirat setiap orang mesti pilih jalan yang betul dan benar mengikut garis Allah garis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut penerengi para ulama kita mengaku bahawa kita orang tamada orang tua pai memang berhajat kepada tunjuk aja daripada puru puru di sini artinya para ulama dalam pada itu Memang bukan arti kita bergantung kepada ulama sehingga kita tak tahu katanya tujuan kita yang sebenar kita kena berpegang dengan Alkitab dengan as-sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat pada ketika mengerja ibadat hajatul wada' Nabi sebut di dalam hadis yang masyhur taraktu fikum amrayn lam tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Aku tinggal kepada kamu dua perkara kamu tidak akan sesak buat selama-lamanya iaitu kitab Allah dan sunuh aku selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian saya mengakhiri khutbah yang kedua pada hari ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sahih Muslim Kitabul Imarah Hadis dicerita daripada Hudzaifah bin Al-Yaman dia katanya qultu ya Rasulullah inna kunna bisharrin faja Allahu bi khairin fa nahnu fi Huzaifah royak kepada Nabi wahai Rasulullah kita dahulu semasa jahiliyah kita berada di dalam kejahatan keburukan maka Allah Taala bui kepada kita iaitunya Islam adanya Nabi adanya ajaran Al-Quran hak ni saya tambah ni untuk nak jadi lebih kita pahal Huzaifah rakyat katanya maka Allah beri kebaikan kepada kita yang kita berada pada hari ini fahal min warai hadhal khair syarrun wahai Rasulullah lepas pada baik ni akan timbul ke dak kejahatan ke. nabi katanya qala na'am nabi katanya ya qultu hal wara'a dhalika syarri khairun adakah lepas daripada kejahatan akan mari pula ke. nabi katanya qala na'am ya qultu fa hal wara'a dhalika al khairi syarrun lepas daripada kebaik, ke tu nak ada kedak pula kejahatan Nabi jawab katanya na'am ya qultu kaifa Huzaifah tanya bagaimana wahai Rasulullah ada baik ada jahat ada baik ada jahat ada baik ada jahat dan sebagainya qul nabi katanya yakunu ba'di a'immatun la Nabi Hudaya. akan adanya selepas daripada aku mati pemimpin-pemimpin yang cari petunjuk ataupun yang duk cari jalan yang mereka duk cari bukan seperti mana hidayah petunjuk ataupun jalan aku maknanya duk cari nak lu nak tang wala yastannu nabi sunnati Orang-orang yang akan menjadi orang duk cari sunuh muka sunuh aku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubusyayatin fi juthmani ins dan akan adanya orang-orang ramai di kalangan umat aku mereka itu hati hati syaitan yang ada di dalam jiwa manusia bermaknanya manusia tetapi hati syaitan hati karut hati yang bengih buat kejahatan dan buat maksiat dan duk tunjuk jalan kepada orang jalan yang sesat qul qultu kaifa asna'u ya rasulullah Huzaifah tanya Nabi Bagaimana saya nak buat? Iza tu thalik Kalaulah Masa tu ataupun peristiwa tu yang berlaku Aku de masa Ataupun aku masih lagi duduk hidup Nabi pesan Tasma'u wa tuti'u lil amir mung kena dengar dan mung kena taat kepada pemimpin. Artinya pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh yang bawa orang ramai pergi kepada jalan yang betul yang benar. Kita harap insya-Allah dalam masyarakat kita pemimpin-pemimpin bawa ummah pergi kepada jalan yang baik. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati' Nabi pesan kepada Huzaifah walaupun mung kena pukul maknanya mung kena azab digode belakang mung harta benda mung dirapah ambil sekalipun mung kena dengar dan mung kena taat pada pemimpin inilah menunjukkan bahawa peristiwa yang Nabi rakyat kepada Huzaifah Wallahu a'lam boleh jadi lama dah benda ni berlaku di dalam sejarah ataupun berlaku pada zaman sekarang ni dan tetap akan berlaku sebelum pada berlakunya hari kiamat. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah sekalian marilah kita pakat berpegang dengan ajaran Allah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita jangan lupa bahawa taat kepada pemimpin ketua tu adalah suatu perkara yang dipesan-pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak berpecah belah dan kita menjadi umat yang kuat. Di samping itu ikhwah, hari Jumaat adalah hari mulia. Allah Taala himpun kebaikan pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Yang Nabi SAW alaihi cerita hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam iaitu penghulu segala hari di dalam seminggu maka kita ambillah peluang di samping kita mendengar khutbah semaya Jumaat kita berdoa kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersedekah bertaubat beristighfar dan kita hendaklah beki hati kita minta supaya kita ni bersih zahir dan batin serta kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai kita boleh duduk di dalam syurga di samping itu jangan kita lupa selawat banyak banyak-banyak kita berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dalam arti mencucuri rahmat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين